Querida Ada, he podido visitarte en em Barcelona y e conozco el excelente e innovador trabajo que has hecho como alcaldesa. Querida Ada Colau, soy Estela, abuela de Plaza de Mayo. Nos conocemos, te conocí. Fui testigo del gran esfuerzo que ha hecho Ada Colau en Barcelona. Es una mujer de trabajo, es una mujer de compromiso y es una mujer que quiere a su ciudad tu gestión es un ejemplo reconocido internacionalmente. Porque te has volcado al pueblo como corresponde a una persona con la calidad y la responsabilidad que tú tienes. Necesitamos más mujeres como tú. Necesitamos más ciudades como Barcelona. Lo único que puedo es desearle a Ada Colau el mejor éxito en todo lo que emprenda. Por eso que te voten por lo que has hecho y porque sos mujer y nos representas. Mucha, mucha suerte. Espero que pronto nos volvamos a ver. Festejaremos sua eleição. De Brasil, te envio um grande abraço.